僕フォルテおはようございますちょフォルテです本日の動画は福岡県に昨日行ってましてその合間30分間時間があったのでちょっと岡山駅を散策する動画をビデオブログチックなの撮ろうかなと思ってカメラを回し始めたんですけどもまさかの目の前に視聴者さんがいてくださって話しかけられて無茶ぶりをされたので全力で答えてみたっていう動画でございますちそれではどうぞそれでは ちょっとえポルテですはじめまして今から引かれるんですかねいや今日はちょっと本当に三十分ぐらいしか時間なくて何引く予定ですか何引くいやな何も引かないですけどなんか聞きたいのあります逆にトルコ行進曲が聞きたいですちょっとほん行きます、えー、前に弾いてる方がいらっしゃるのでその方が終わり次第グッと弾いていきたいなと思いまっちゃトルコ行進曲でいいですか、ね します どうですかめちゃくちゃかっこよかったですありがとうございます視聴者様が撮ってくれましたここまで見てくれたありがとうございましたちなみに、はい、歌付きのエンディングはないんですか歌付きのエンディング人めっちゃおるやけどマジっすか見てくれ くれてありがとうねよければグッドも押せてなんならチャンネル登録してねボリマッチョ細マッチョマッチョマスマスボーイマッチョマッチョマッチョマッチョマッチョマッチョマッチョマッチョが大好きです